Salut al ciui, jeni vu dia via dio, kai hodiau nocte mi havas tre gravan novajon per vi. Unu el miei fanoi, Marvin Kubosh, uh, esperantigis novan ludon kaj ĝi estas ege amuza ludo kaj nun mi volas montri al vi kiel instali ĝin kaj kiel enmeti la esperantajn um, uh, ah, la esperantan tradukon por la ludo do unue iru al ĉi tiu retejo tworlds.com um, ĉi tiu ludo aspektas simila al vermoj sed fakte ĝi estas tre malsimila kaj um, samtempe estas ege amusa, sed mi jam diris tion. Do, idu alla la elshuteio en la reteio, um, angle tio estas downloads, kai tie simple electu vien sistemon, uh, mi electos Windowson. Do, elshutite simple kopiu ci tiun dosieron al via propra dosiero, kai jen ludo gi esas preta sed nun vi devas esperantigi gin kai por fari tion vi devas iri al alia retejo. Nun iru al ĉi tiu retejo file dropa um, per la ligilo kiun mi enmetos en la priskribon um, de ĉi tiu filmeto kaj tiam elektu elŝutu la dosieron kaj kompreneble enmetu la kodon. Kaj nun la traduko por la ludo estas elŝutita kaj vi simple devas kopii ĝin al la a uh, kiun vi enmetis la ludon. Do mi nun estas en la dosiedo io, uh, kien mi installis la ludon, sed mi devas idi al la lingva dosiedo io en la data dosiedo io. Do mi idos tien, kai mi copiios la dosieron. Kai nun vi povas vidi ke gi diras Esperanto um, translation, kiu simple estas traduko um, kai nun vi devas anstataŭigi unu el la aliaj lingvoj per la esperanto uh, traduko do ekzemple mi elektos um, la germanan kai mi simple forigos gin, kai tiam mi renomos la esperantan dosieron al la germana do farite Kai nun mi povas ludi la ludon. Kai kompreni mi volas montri iom da la ludo a uh, nun al vi chui. Do jen la ludo. Kiam vi a nu gin eble gi diros al vi kiu lingvon uh, vi volas uzi kai simple elektu la lingvon kiu vi ansta per la esperanta traduko. Se tiam vi vidos ĉi tiun bildon, am um, kai kompreni vi volas uzi la internet um, sed estas kelkaj aliaj agordoj ĉi tie um, kaj vi trovi ludon kiu ne estas plena kaj havas uh, kelkaj spacoj sed ankaŭ havas kelkajn ludantojn do kill vi povas vidi ĉi ludon um, jam havas tri ludantojn do mi connectos alla la ludo kaj vi ludos Um kai kill you power vidi me as the cheat pilko kai as mal mi kochi. Hope. Kai we never says the iom so the gamma. Ja es das das ist so gut das ist fast wie es ein animal fast. Das ist so gut. Um kai uh we pull the guy ni only coffee loin kai mi am ist das mod Oh, jam mortis, mi just pafis lin. Uh, bonege. Alia papilo tie. Do, se vi ŝatis ĉi ludon, chatu ĝin, disconigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en veronta filmo, kai se vi ne estos tie, mi trafos vin, kaj mi metos mian hokon en vin. <laughs> Kai kiel ciam mi volas danki mi ein donacanto in che Patreon ili estas Lupe, uh, JZ Knuckle, Sarah SC kai Shine Power. Kai precipe mi volas danki la tradukiston de ĉi ludo al Esperanto Marvin Kubosh. Do danku lin en la komentejo sube ĉar ni bezonas multe pli da homoj aktivaj kiel li.